That's it! sendiri atau nggak kita pakai bisa kita bisa pakai fast pass atau enggak kita single rider aja ya nggak kan sip nanti sip. tinggal ketemuan di sana oke okay. belanja bu dulu harganya tapi kan rame rame kayaknya nyesel gimana tadi? Aduh deg-degan. Tapi cuma pertamanya aja sih, cuma sisanya mah biasa aja. Biasa aja, lebih sereman roller coaster and roll atau yang The Twilight Zone? Aku lebih serem uh, yang Twilight, Twilight Zone, Zone itu, yang tawar. Kita sampai melayang gitu ya, <laughs> soalnya yang jauh-jauh ke Paris. Makannya apa lagi kalau bukan Maggie? Yeah. <laughs> gue udah selama liburan ini makan McD kalau sama sekarang udah empat kali mantap I'm loving it. Hai, kita mau masuk ke Disneyland yang kedua. Sekarang mau foto-foto. Hold me close till I get up. Time is barely on our Mistakes are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left Hai, kita lagi mau lihat parade days and who?